Всем привет, мама Максим. Мы снимаем видео. Видео, как я буду играть, сейчас кое-что принесу. Так, пойдем. И кофту. Кофту не надо, кофточку. Почему кушать кофту? Что не было хм. руками голодно? Я, я, а. Толя. Давай, кофточку. Голод. Ну Кстати, я вот так могу сделать. Сегодня не брать бухом, да? Я вот сейчас это бегу. Самое первое сначала. Толя! Я только практикую карту пилота. Видела вам всего покажу сейчас сколько игроков. Отсутствие а было рыцаря. Загружайся залагал меня. Так, нормально. нужно вот столько игроков сейчас. Минимум раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шестнадцать. Шестнадцать игроков. Давайте поехали. Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни. Давай побеждать этих зомби. -бей. Убейте этого босса, мне очень не нравится. Босс, ты вообще знаешь, как связался? Нет, ну, походу он не знает. А пошел до первого ну, босса. Находим на второго, второго, второго босса. Второй босс его отец. Thank третий. Вот это и первый. Он второй раз. Это не идет, вот большие пальцы. Лайки. Лайки. ты на нож. Скорее и быстрее смерть. Так, нажимаем, чтобы быстрее было можно убить. Прибавим им кафе. Мы его ну, убили второго босса. Лайки до второго босса. Будем проходить третьего тупого босса. Такой сюжет есть. 30 уровень. Хочется играйте вот такой? игру. Кто умеет читать, почитайте это. Я вот, вот английский читать не умею. Ну, мой мама его. А, третий босс, как же он силен, не хитер, он же маленький свинен. остается столько хп. Мы победили третьего голоса. Yes, yes, yes. Так, победа за ниндзя. Ура, победа за ниндзя. Кто мне читать? Читайте бегут ниндзя. И трошки совсем звякает. Просто давай сначала. Так, вот это у нас самый первый ниндзя. Вот это у нас второй ниндзя. Это у нас третий. Так, вот это у нас четвертый, это у нас пятый, вот это у нас шестой, это у нас седьмой. Да. Всех нам мешает. Окей, придем в реальном Майнкрафте. Можно сначала все? Нет. Я вам не покажу. расскажешь, какой типа профессиональный уровень легкий? Ты что терешь мои витамины? А ты вот эти а, дай не берешь? Нет. Вот это не ешь? Ем. А как их надо есть? Вот так просто. Кусать просто? Угу. Ну, так их не надо есть сразу, а потом витамины. что мы кушаем. Снимай. Вот мы кушаем вот такие вот таблеточки. У меня их целых Жир... еще. Это ж... питательные таблетки. И еще есть одна такая. Это у нас витамины. Это витамины. Витамины похожи на витамины очень сильно, но это рыбий жир. Эти витамины. Все можно с ними а делать. Это вот так взорвать Это что? Это обычная плена. Сдохни. Да что ты не ломайся? Какой крепкий орешек. А, а, сдохни. Ты вон этим смотри. Нафиг. А. Да молотом его прикончим. <laughs> Вот что осталось от этой конфетки. Вот что раб здесь была. А где рыбка? Мой хомяк. попробую, она, тронет, она сразу от тебя сбежит. А, помогите, убивают! Я не трогаю. Да. Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, витамина. Во! Витамина что делаю? Здесь еще одна? Да, еще одна. Я хочу сам попробовать. Дай. Да, да, да, да, да я выкинуть хотела. правда, пускай... Максим, пожалуйста. Хватит ныть до конца дойду. Э, что-то не А это самое. жир все съела. А так ты проглоти, да и все. Так я ем. Она в желудке рассосется, это мозг такой специальный. Баба, короче, мы собираем вот это. Я пойдем. Никита, сходи на крышу-то. На крышу? Мячик сфоткай. Зачем? Я а? на видео давай я буду. А вот я с тобой, я можно я с тобой? Ты не залезешь, тебе нельзя балкон лезть. На какую крышу? Туда? На нашу крышу, на четвертый этаж. Я хочу, я хочу с тобой. Баба! Он залезет, ну пусть лезет. Пошли. Одев, одевайся только. Так. Там тепло. Дорогие мои друзья и подписчики, мы сейчас будем идти на, на крышу. И это будет очень классно. Да, Ставьте громадные лайки. тут, тут, все видно, видно все. Давай, Это лайки, тетя Люба, которая снимает ролики. Э. Ее шнурик называется... А вот этот ролик. Ее шнурик называется Любовь Таежная. Да, канал. Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков и получайте много удивительных видео.